Kenapa? Karena di setiap istilahnya pendapatan daripada FS Channel ini diberikan kepada pedagang-pedagang yang memerlukan bantuan. Seperti itu guys, istilahnya kita sharing ya harta kita kepada orang lain. So, tanpa berlama-lama langsung saja kita play videonya. Let's go. Hai. Oke. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang meniaga ni, dia jual air sedap tau. Nampak berjauh sedap. Ada oh. strawberry dengan Mangga kot Mangga Jom kita pergi tengok Okay ni air apa bang? Air strawberry mint ice cream Dia ada Oh ada es krimnya ah, Lepas tu kita letak topping Wow Buah lah strawberry Oh ada es krim ah, Betul Ngiler guys Jagung Es krim vanila Oh mantap Berapa harganya tu? Harganya Satu cup ni RM5 saya nak rasa satu ni satu tu. Boleh. Boleh. Okey. Sedap ni. Dah lama wow. tak dengan abang Kental, guys. 2 minggu lebih kot. Oh. oh, baru buka. Baru 2 minggu lebih. Ha. Habis sebelum ni wow. niaga kat mana? Niaga ke? Baru buat. Ini saya buat uh, homemade cake je. Ah. Sementara dia tak boleh nak kerja. Bulan ni kerja. Oh, abang tak boleh kerja. Tak boleh. Ah. Sebab masih rawatan doktor. Masa ni tu lah kita masih dah rawatan uh -huh. Usus Oh my ah, god jadi tu letak dekat luar Usus letak dekat luar? Allahu Akbar Allah menggerakkan hati seseorang ya Terutama di sini FS Channel ya Menggerakkan hati Kita tak tahu loh guys Istilahnya akak ini, abang ini sakit ke atau macam mana Tapi Allah gerakkan Kalau kita orang baik Pasti berjumpa dengan orang baik Itulah Wah, betul, ditebuk dia stoma bag lah Apa nak dalam Oh ya ke? Nabi tengah pakai stoma bag tu lah ah. Dia ah. suka go branches sebenarnya ba uh, Baru jadi ke? Uh, daripada tahun lepas nah, Daripada bulan 11 uh, ah, Bulan 11 sakit tu uh. So dah setahun lah tak kerja? Ke? Lebih kurang lah. Tak apa bang eh, Ujian bang eh. Ah betul <laughs> Baru kira baru start balik lah ni Pada dah tak boleh kerja tu kan uh. Allahu Akbar Okay guys, kena support guys Kena support akad ni yang dekat-dekat sana ha, Beli, habiskan air tu Jual lah apa yang ada Alhamdulillah So sekarang abang memang tak boleh angkat berat masa ah? ah, ni macam tu lah So akak lah angkat semua Kemah-kemah ni Allahu Akbar <laughs> Hassan Oh baru 6 tahun 3 tahun lebih 2 tahun Ah ha, tiga anaknya Kita tak apa kita rasa dulu air Okay try lah. <laughs> Oh my okay, god so Saya Oi, dah sedap. dapat sedap. jenis air yang Sempoi Okay satu strawberry Satu air Jagung Jagung ke mangga dia lupa Allah. Jagung Jagung <laughs> Jagung <laughs> Jagung Mangga warna lain Mana satu nak rasa tu Korang pilih mana satu nak rasa Jagung dulu lah Okay saya kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 hour 10 <laughs> Okay strawberry Oh strawberry ya. Bismillahirrahmanirrahim Weh Weh Sedap kan Strawberry rasa Ice cream rasa Oh my god Buah rasa Sebab kata Wan Oh okay. sedap Air eh. jagung pula Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Masya Allah Wan nak sikit Okay Wan minum sikit <laughs> Sedap Serius sedap Oh tadi Fahmi lah seorang Saya pun nak juga strawberry Aha. Strawberry ni nampak Pekat Oh panas-panas Oh my god Kita nak tengok ni Kita kena strawberry Eh kejap guys Ada untuk nombor tempahannya Ni kawan-kawan takutnya terlupa kan Nah di sini saya bacakan dulu ya guys ya 016 Ni kan 4232106 Kalau perkenal strawberry Memang sedap okay. Nampak krim dia Memang oh. padu ni Bismillahirrahmanirrahim Gila Memang Ui, sempoi Sedap Sempoi Kena rasa Datang kat abang ni Dengan akak oh ni Memang sedap sangat Memang padu abang Sempoi sangat Nice lah Dia tak manis Dia tak Dia memang secukup rasa Strawberry tu pun rasa Aiskrim tu pun rasa Buah pun rasa Buah pun rasa ah. Yang tu yang ah, Ada sebab aiskrim tu yang dia potong lemak kan Betul Ah betul betul betul. Ni waktu berniaga Selasa, Ahad 2 sampai 6. Oh. Ha, yang tu yang saya rasa yang lemak tu yang sedap tu. Sebenarnya saya ada hajat lagi ni sebenarnya. Kita nak bagi orang free boleh? Bagi orang percuma. Bagi orang rasa lah ibarat macam akak tengah baru hari ni first time niaga. Bagi hmm. orang rasa esok dia repeat balik semula. Boleh bagi orang rasa free. Ice strawberry. Saya tahan boleh. orang panggil. Boleh. Okey. Bang! Bang! Rasa dia macam mana? Rasanya sama macam yang lain tapi lain sikit Memang kalau sekali rasa nak lagi lah Yes Okay bang Wow Bah Oh, oh. Lagi Sedap Sedap ah, Reaksi Sedap, dia lah. <laughs> Wow. Strawberry. Baik sedap. Regular. Tak payah bayar. Recommended ke tak? Okay. Favorite sangat kan? Wow. Beli. Sedap. Ya. Yeah. Siapa yang minum habis ni? Oh. <laughs> Bocor Bocor <laughs> Bocor je tak nampak kat mana Ya Allah senang guys Saya tengok akak dan abang senang Saya ikut senang Eh pakcik ni Apa pula lah Beh lah pakcik ni Bocor ni dekat atas <laughs> Dunia dah terbalik Air Azek. Ya, sama. Aduh. Lepas ni abang beli lagi. Ya. Ha. Okey, try eh. Oh, pekat sudah, Pekat okay, sedap. Terima kasih banyak. Macam dash lady lah. Eh, dash lady strawberry. Betul, bang. <laughs> Oh. Okay, bang. Eh. Hari tu memang Hari-hari kita orang dapat. Okay. Hmm. Moga luas rezeki. Okay, ya, bang. Terima kasih. Baik-baik jalan. Ya, bang. Baik-baik jalan. Okay. Baik-baik jalan, bang. Okay. Ya, sama. Ya, bang. Korang bayar hari kan? ni Rezeki Korang dah beli belum? Dah beli? Tak payah bayar hari ni Okay bang, hari ni percuma bang Okay. Masya Allah ha, Tengok abang ni dah tahu dah So dah tahu kan ha. Hari ni tak payah <laughs> Dah tahu kan so saja <laughs> okay, okay. bang Terima kasih support eh. okay. Satu lapan lima Abang Fahmi Ya Allah Kejap, kejap, kejap Lama hari kita tengoklah reaksi daripada Abang dan Akak ni Jangan buat macam tu Adalah gurau kan akak? Banyaknya 185 je. Akak kira lah ni 185 lah ni. Ah ya. Ha cuba akak. Eh, ya. Tebal. Macam tebal. Banyak lah. Banyak lah. Eh banyak sel. 185 kan. Ha 185. Kan? Ha, 185. Allah Allahu akbar kebahagiaan kebahagiaan. Saya senang apabila orang lain itu bahagia guys, betul. Empat keping. Betul ni. <laughs> Ah. Tak ini bukan belen. Bukan belen. Itulah yang saya bagi. Ini 185 lah ni. Pada saya inilah 185-nya. Loading akaknya loading, loading, loading. <laughs> Masuk. Tak payah. <laughs> Okay, sebenarnya ha. Ini semua kita memang hadiahkan kat akak abang. Termasuk yang tadi kami beli bagi kau orang. Daripada saya punya tim, daripada Yayasan Mafira uh-huh. dengan penonton yang selalu tengok video kami. Allah. Ha. Patutlah kenal Eh, hey, akak ni mungkin dah kenal sikit-sikit Tapi, siapa-siapa macam tu kan? Yang sedih-sedih kak Abang lagi tadi pegang tangan macam tu tau Akak ambil simpan. Akak simpan. Ha. Betul ke ni ya Allah? Betul ke? Ya. Ha, akak tak mimpi ni <laughs> betul. Masya-Allah. Ha, apa akak ambil. Terima kasih banyak. Rezeki akak hari ni dengan abang kan. Kami datang promot ada hadiah sikit. Oh, semoga Terima akak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki untuk semua sihat selalu. Allah. Allahu akbar kalau kita tengok guys, abang ni ni dia diam je. Hari ni dengan abang kan, kami datang promote ada hadiah sikit. Nampak betul lah, nampak betul. Allahu akbar. Semoga terima kasih banyak. Terima kasih banyak tolong. Semoga murah rezeki untuk semua sihat selalu. Allah buat kerja. Semoga Allah je yang balas. Manfaat ni banyak tolong orang apa semoga Allah angkat kesakitan abang ni. Amin amin amin. Sebab saya tahu mesti ada kesusahan, kesusahan sikit lah ni sebab tiba-tiba kan abang ni kan. So, semoga tabah. Teruskan berniaga. Semoga semuanya mudahlah dunia akhirat. Amin ya. amin. Diluaskan rezeki. Kami amin. masuk dulu eh. boleh. Terima kasih banyak-banyak sudah tinggal stall kami tak seberapa ni. Nanti ya. <laughs> kak, nanti bang eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh guys Abang ni uh, Ada masalah kesihatan usus So Idea sedap Korang yang mana lalu dekat sini Jalan Meru Sya'alam Sya'alam Boleh datang support Okay Buat minum habis dah tadi ha. <laughs> yang penting jangan lupa like, comment, share dan subscribe Betul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh So guys itulah tadi ya Ice cream seketul dan memang kalau kita tengok ya daripada reaksi Abang Fahmi, Abang Wan juga itu memang sedap guys. Dan kita juga melihat reaksi orang yang pertama kali minum. Ih sedap tuh. Ah, tuh lah. Kalau kita berniaga istilahnya mengutamakan daripada kualitas ya kan rasa daripada makanan ataupun minuman yang kita jual maka orang lain akan nak nak nak nak nak nak nak untuk repeat order macam tu guys so buat kawan-kawan semua yang di Shah Alam ya Shah Alam ni yang lalu kat situ eh kan kena belilah kan kita bantu akak tu, kita support akak tu eh. Share terus video ini guys, jangan sampai istilahnya berhenti di sini saja. Saya harap istilahnya teman-teman bisa membantu ya, boleh membantu daripada akak dan abang tadi. Semoga akak dan abang tadi dilariskan jualannya dan juga istilahnya mendapatkan keberkahan, diangkat penyakitnya. Mari kita doakan bersama guys agar supaya abang tadi itu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan lah laris semua dagangannya Amin amin ya rabbal alamin Kita kirimkan Al-Fatihah kepada abang Supaya penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratal mustaqim Suratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Support terus guys FS channel dan juga channel saya. Semoga berkembang dan support terus pedagang-pedagang ataupun peniaga-peniaga kecil jangan sampai istilahnya mereka itu putus daripada harapan macam itu guys. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.